ලංකාවේ ජනප්‍රියම ටෙලිනාට්‍ය සහ වැඩසටහන් නැරඹීමට සිරස TV YouTube නාලිකාව දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. පුතේ මං උඹල දෙන්නට මේ වගේ ජීවිතයක් දෙන්න හිතුවේ නැහැ ඒක ඒක මගේ ජීවිතේ පත් වෙච්ච අවදානමක් එක් මං ගත්ත තීරණයක් ඔබ මන්වත් උඹල දෙන්නට හොඳ ජීවිතයක් දෙන්න මේ ලෝකෙ කිසිම කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ මයි පුතේ තාත්තෙක් ඒ තරමට දරුවන්ට ආදරේ. ඒ තරමට ආදරේ. මම පුතේ මං එදා ගත්තේ වැරදි තීරණයක් වෙන්න ඇති. නමුත් මාවත් මගේ පවුලත් විනාශ කරන්නට එන ඒ හතුරන්ගෙන් බේරිලා පලා යනවා ඇරෙන්න. ඒ වෙලාවේ මට වෙන කරන්න දෙයක් ඉතිරි වෙලා තිබුණේම නෑ මගේ පුතේ. අන්න ඒ හින්දායි මං මගේ මිත්‍රයෙක් වෙච්ච දොස්තර බ්‍රයන් හොයාගෙන මේ මහ වනාන්තරයට ආවේ. මම මොන තරම් උඹලා දෙන්නට ආදරෙද කිව්වොත් මම මගේ අහිංසක කොල්ලව බ්‍රයන්ට බාර දුන්නා වැඩි පරිස්සමට. මගේ රත්තරන් කෙල්ලෙල් මම මගේ රත්තරන් කෙල්ලෙල් ගමේ පවුලකට දීලා ලොකුවෙන්ට ඇරියෙත් ඒ හින්දමයි. මට සමාව ඇල්ල දරුවනේ. මට සමාව ඇල්ලා. මං එදා ඒ අවධානමෙන් මිදෙන්න උඹල දෙන්නත් එක්ක මේ වනාන්තරයට ඇවිල්ලා හැංගුලේ නැත්තම් අපිට අපි තුන් දෙනාම නැති වෙලා යනවා මගේ දරුවනේ මට සමාව ඇල්ලා අපේ හාමුදුරුවනේ මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ අපේ අපච්චි දිවි හිමියෙන් රකපු දේ ඒ කියන්නේ අපේ හාමුදුරුවනේ අපේ අපච්චි වැඩ කළේ පුරාවිද්‍යා විෂයට සම්බන්ධ තැනක. බුද්ධියංශයේ. එයා එතන ලොකු නිලධාරියෙක්. හ්ම්. දවසක් බොහොම පරිස්සම්ව කරපු කැණීමකදී අපේ රටේ ඒකීය භාවය ගැන සඳහන් වෙන මහා විශාල වටිනා ඉතිහාස වස්තුවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒක රකින්ටත් ඒ පිළිබඳව ඇති රහස් හරවා තබන්නටත් බාර වෙලා තිබලා තියෙන අප්පච්චිට. මයේ බුදු හාමුදුරුවනේ. ඒත් අපිට බලපෑම් තියෙන අල්ලපු රටකින් ලොකු බලපෑමක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඇති අයිතියටත් ඒ පිළිබඳව දැනගෙන ඔවුන්ගේ රටට අයිති කර ගැනීමටත් ඒ අපේ අපච්චියෙන් ලබාගන්ට ඔවුන් මොන තරම් සූක්ෂම දලා කිල්වද කිව්වොත් ඔවුන් ඉස්සල්ලාම නම්මගන්නේ මගේ අම්මාව හාමුදුරුවනේ ඒ නිසා ඔවුන් අතින් ඉස්සල්ලාම විනාශ වෙන්නේ වගේ අම්මව ඔවුන්ට ඕන වුණා මගේ අපපච්චිවත් අපේ මුළු පවුලමත් විනාශ කරලා ඒකේ රහස් ලබා ගන්නට ඒ විතරක් නෙමෙයි ආයුපාල. අපේ රටෙත් හිටියා ඒ දේ ඒ රටට දීලා වරදාන වරප්‍රසාද ගන්න තීරණය කරපු බලවත් උදවියත්. අපච්චිට කිසි අම්ම සරණක් නැතුව ගියා. එයා බය වුණා මම යක්කයි ගැන. ඒ වෙනකොට අප්පච්චි දැනගෙන හිටිය අප්පච්චිට ගැලවමක් නැති බව. මොකද ඒ රහස ගැන දිවිහිමියෙන් දැනගෙන හිටපු එකම කෙනා අපේ අප්පච්චි වුණ නිසා. මම දන්නවා අපේ හඳුරුවනි. ඒ නිසාම දරුවෝ දෙන්න තරම් මේ කැලේට ඇවිත් හැංගුණා. ෆාස්ට් ලියනවනම් මැක්ස්ම තමයි. ඔව් ඊට පස්සේ ලොකු හාමුදුරුව මව බලා ගණ්ඩ ගත්තා අපේ අක්කාවත් වෙනම ගෙදරක තියලා හැදුවා අපේ අපච්චි වරදක් කලේ නෑ අයිපාල උද හොඳ රාජ්‍ය නිලධාරීක් තමුගේ රටටත් තමුගේ ජාතියට තවංකවු හොඳ කොහේ හරි හොඳ ලෝකය ගිහින් උපදී පැමිණියමි. ඔබ වහන්සේ සමග කතා කිරීමට තේරයන් වහන්සේ කැමතියි. වහන්සේගේ හික්මීම ජවය සහ සංයමය ගැන දේවත්වයන් සතුටින් එතකොට බෙහෙත සොයා ගැනීමට පෙර මියගේ ලෙඩුන් ගැන මොනවද පවසන්නට ඇත්තේ? ලෝකේ පැවැත්ම එයයි හාමුදුරනේ. මා කලේ මිනිසෙකු හැටියට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ. දරුවන් එකා දෙන්න සුව වී යනකොට මායින් ලැබූ සතුට අපිරිමිතයි. එහි ගෞරවය මටත් වඩා හිමි විය යුත්තේ අප සමග සිටින වෛද්‍යවරයාට. මේ මහා ඝන වනාන්තරය සොකී ආරක්ෂාව නැවතත් Tamanම සපයා ගනිමින් බොහොම අපූර්වට දිලෙනවා. චනා මේ වනස්පතීන්ට මං හිස නම ආචාර කරනවා. ප්‍රනාම වේවා ඔවුන්ට. අවුරුදු දස දහස් ගණනක් සියලු දුක් අනුභව කරමින් ඉපදෙමින් මිය යමින් නැවත නැවත කොළලමින් මේ මිනිසුන් සඳහා කරන්නා වූ ඒ අපිරිමිත සේවයට අතීතයේ කිසියම් සත්‍යතාවයක් නැත. එමෙන්ම අනාගතයද තවම පැමිණැත්තේ නොවේ. මිනිසුන් ජීවත්ව සිටියයුත්තේ වර්තමානයෙහි බව පසක් කළ යුතුය. යකුල් සහ ප්‍රේතයින් භූතයෙන් යන දුෂ් ඇති අමනුෂ්‍යයෙන් මිනිස් වෙස් කෙන මේ මහපොලෝ මත උපදිමින් පවතිත්ති. සියලු දොස් නසල මිනිසුන් අමරණීය කරවන ඒ අෞෂධය මිනිසුන් අතරටදී මේ අපූර්ව මිනිස් ලෝකය විනාශ කිරීම අයහපත්ය. එය සැඟවූ නිධානයක් බවට පත්වඇත්තේ එහෙයිනි. රෝගයක් හෝ යම් ව්‍යාධයක් මිනිසුන් වෙත ළඟා වන්නේ ඔවුන් පෙර භවයන් තුළ කළ කුසල් හෝ අකුසල් මත රැස්කරගත් කර්මයවීම අරභයා ඒ වෙනස් කළ හැක්කෙ මේ මහා පොළොව මත නැත. සුබා දහමසිය පරම යුතුකම ඉෂ්ට සිද්ධ කරමින් මේ මිනිස් ලොව තුලනෙහි පවත්වා ගනමින් සිටී. යම් කිසිහයකින් දෙවියන් විසින් නිධානයක් කොට රකින ඒ මහා අනර්ග වූ බෙහෙත්වට්ටෝරුව යම් මිනිසකු අතට පත්තුවහොත් එතැන් පටා මේ සියල්ල වෙනස් විය හැකි. එවිට අමරණීයන් වන පිරිසේ අඩුවක් නැතිවන්නාසේම ඔවුන්ගෙන් සිදුවන විපත් වැඩිවී මිනිස්ලොව ගැටුමින් හා විසලිය නොහැකි ප්‍රශ්න මතින් විනාශ වී යනු ඇත. විශේෂයෙන් වෛද්‍යවරුන් යැයි කියාගන්නා වූ ඇතැම් පිරිස් එය ඉහළ මිලගණන් මත ලන්සු තබනු ඇත. අවසානයෙහි එය යුද්ධයක් බවට පත්වී ඔබ අප ජීවත්වන මේ මහපොළොවේ සමතුලිත භාවය ගිලිහි ගොස් යහපතද අප අතරින් වෙනසී යනු ඇත. සුදේව ඔබ දේවොත්තොමයණන්ගෙන් නැසු පැනයට උන්වහන්සේ පිළිතුරු දී ඇත්තාහ. එහෙයින් තව දුරටත් මේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව කිසිවෙකු අතට පත්වීම මැනවෙයි ඔබ සිතනවාද. හාමුදුරෝ ලෙඩුම් බන්න වෙලා. උදේ හතේ සිට රාත්‍රී හත දක්වා. බෝතල් රැගෙන පැමිණෙන්න. you know?